Мрак, грязь. Страх. И ничего человеческого. Варварство. Ярость. Тысячи лет назад добыча рожала хищником. Ай, не-не, я не боюсь шишек. Думаешь? А, я не боюсь тебя, Гидеон. Неправильно. Это нокдаун, но я не сдаюсь. Ну, кое в чем он все-таки прав. Я не умею останавливаться. Внимание, курсанты! Внимание! Внимание! Зверополис делится, как курица на ЦАС, на 12 дистриктов. Летит раскаленный песок! Крышка, крышка, крышка, крышка! Акшир, акшир, акшир, акшир! если друг. Оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Вот смотри, сказка, сказка, сказка, сказка. Мы, мы оставляем за собой право, оставлять за собой право, сис. Ну ты и врун. Только не я врун, а этот. Ты врун, ты врун, на башке чугун. Эй! Так, ну-ка не торопись. Какой хороший цемент. Не отмывается совсем. А, ну ты просто аниня! Даю тебе двое суток и Никсеса больше. Ура! Ты должна найти Эммета Брауна. Не находишь, увольняешься. О, э... Ну ладно. Сас, вот я тут смотрю, за указанный период вы уплатили... Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль! Ноль! Да! Николас Кейджер, вы арестованы. Да уж, вот это решимость. Пропал, бедняжка, пропал, бедняжка. Сос.